髪切ったんだ似合ってる似合ってるうん本当うんただいま本当終了さあ始まりました少量チャンネルの翔太です今回は何をするかと申しますと彼の好みの髪型にしてきたわー はい。というわけで、今回はですね、もう髪がめっちゃ伸びてて今、1ヶ月ぐらいで結構こんぐらいになるんですけど、で、今日髪切ることはりょうさんには伝えてなくって、彼好みの髪型にしたらどういう反応するかっていうのを今日はやっていこうと思います。どうしようかななんか髪の毛切るとき俺めっちゃいつも悩むんだけどみんなどうしたらいいと思うでもなんか夏だしちょっと切ろうかなとは思ってるんですけどまあ皆さんにも お楽しみにしていただければと思いますそしたらレッツゴーひょにょはいというわけで髪切ってきましたじゃーんあっという間に夜になってた <laughs> いろいろしてたらこんな感じなんですけどマスク取っちゃいますねじゃん どう似合ってる彼好みの髪型イエーイ <laughs> はいというわけでちょっとさっぱりしましたまあ年相応になったかなと思いますこの髪にしてどういう反応するかもうすぐ帰ってくるので楽しみに待ってもらえればと思いますイエーイ終了 ただいまおかり急に雨降ってきたねうん朝もすごい雨すごかったよあそうなんだなんで撮ってるのあ髪切ったんだ似合ってる似合ってるうん本当かっちょいいちょっとでやなっていいねいい感じいいでしょうんいいようんよいしょよいしょよいしょ いっすかうんやっぱこれくらい短い方が似合うかもちょっとちょっとゆっくりしよう <laughs> 彼好みの髪にしたらどういう反応するかをやってみましたあそういうことうん好きよ好き好きよその髪型好きよあんたうんよかったいいなん何が俺癖っ気だからさ、うん今ほらうねうねしちゃうね、うん俺もなんかかっこよくなった <laughs> よかった <laughs> イエーイ。ひょにょ。というわけで、髪を切ったわけですけど。いや、本当に。どうですかうん。やってる若返ったね。本当うん。俺的には。もともとなんかさ、童顔じゃん、翔ちゃん。はあもともと幼い顔してるんだけどさ、年齢の割に。もっと若返った気がする。そうなのそうかな俺は年相応になったかなって思うんだけど。そううん。なんか大学生とかで言いそうだもん。 えー、大学生はいないでしょ、こんな。いるかないるいる。よかった。ね、かわいい。ありがとう。かわいい。いいよ。いいよ、好きにして。暑 <laughs> そう。汗が。暑いよ、もう。じゃあいいよ。帰ってきたばっかしでさ。うん、で、そしたらさ、俺のさ、うん、どういう髪型が似合うと思う逆に俺は。 これで大丈夫です。興味持てよ。え、だって、いつも通りこれだもん。ねえ、だからさ、もうなんか、あれなのよ。ワンパターンなのよ。髪の毛が、髪型が。伸ばすこと、まあ伸ばすこともないけど、うん、伸びたら切って、伸びたら切って、うん、それただそれだけみたいなね、感じだから。うんうん、ちょっと募集しよう。募集 似合う髪型何も出しませんよ <laughs> 出せ <laughs> あれ出さないだってさこうやったら出てくる勝手に出てくる出てこないよ出てこない出さないよこうやったら募集しますって <laughs> 出せよ というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います思いますこの紙が良かったなって思っていただけたらチャンネル登録と、えー、両者にもちょっともうちょっと髪型変えてほしいって <laughs> 思っていただければ高評価のボタンをお願いしますインスタツイッター TikTok もお願いしますではまた べていいどうぞ。というわけで、お腹すいた。昨日は昨日の話だったんですけど、さっきまでのは。うん、ちょっと僕、その後ね、編集をしまして、うんうん。思った以上に、短すぎですよ、動画。動画短すぎますよ。 <laughs> 動画短すぎたの。そうなのうん。あれでしょしょうちゃんがさ、みんなびっくりだわ。俺の見どころをすべてカットするからでしょ、うん、え 俺そのうそうそうそうそう見せどころをさそうそうそういやほ本当はもうもう5時間ぐらい撮ってんねもうでももう撮れ高がもう3分ぐらいしかなかったからさ仕方ないよもう逆にすごいよね <laughs> 何してたの5時間もっれないよでもなんかうん俺らの食べてる動画が好きっていう人も多いからさ、うんうんうんでも残念ながら今日かなり手抜きなんだよね確かにまあまあこういう日もあるさ魚焼いてんの今ちょっと見てくる、 いい匂いがしてるすごくねいい感じですねほんとなんか久々じゃない家で魚焼くの確かにねね実家から送ってもらった魚の干物おおすごほんと面白いことあった最近どう面白いことなんだろうなうんまこのタコのお刺身も美味しいようん面白いこと特にないんだよな なんかある逆にそうねないおいしい本当とにうんうん汁物欲しくなるねうん言った言おうとしてったんだからなうん味噌汁お願いしますってうんうんうんうんえずってくれればよかったのにいやさすると思ったんだよね米炊いてるよ魚焼くよって言ったらあとはもう味噌汁しかないようんうん その LINE が来た時にはもう俺は買い物終わってたねなるほどね翔ちゃんの既読が遅くて今日は、そういえばね皆様はい翔ちゃんのうんご心配ありがとうございます。本当にたくさんのコメント。 <laughs> 親じゃん。ありがとうございます。親じゃん。何その言い方。はい、お酒飲んでるからさ。ああ、そうか。今日は大丈夫です。はい、今日は大丈夫みたいな、うん、昨日も大丈夫だったもんね。 美味しいそうそうそうそうその話で言うと、うん、なんか辛いものが本当は良くないみたいででも俺辛いものめっちゃくちゃ好きなのねここ数ヶ月めっちゃ辛いもんばっか食べてたよ、辛いもん食べてるしどこまでも辛いもんは自信あるんですよなんか休みの日にさ担々麺の専門店食べに行ったじゃんそこの一番激辛のやつチャレンジしてたもん、ね、チャレンジしてたもう自分との勝負唐辛子が赤い唐辛子が何本だろう20本くらい入ってたよね、うんうん さすがにそれまでは食べなかったけどねいやなんか食べれたよ食べれたいやと食べれたけどお腹やられるなとは思ったあ絶対やられる、うん、辛くて食べれないっていうのはなかったけどうんとすごかったよ汗うん汗すごかったうんで魚うん美味しそう美味しそうさいやあああ舐めて ってうんご飯おかわりしよううんしてしてはいというわけで皆さん、うん、またね